जुलाई 2014 को कामरा प्रखंड के कुलबरू पंचायत के इचागुट्टू रंदाटोली गांव के एक समस्या के ऊपर मैंने एक वीडियो फिल्म बनाई थी समस्या यह थी कि बिना कनेक्शन का 18 महीने से लगातार बिजली बिल आ रहा था हमारा गांव में डेढ़ साल हो गया अभी तक ट्रांसफार्मर और बिजली नहीं जलाए हैं इस ट्रांसफर ना होने के कारण हम लोग को बहुत कठिनाई दिक्कत पड़ रहा है गाँव में तार नहीं लगा हुआ है आधा दूर तक तार था ये नहीं है गाँव में कल तार लगा हुआ है पैसा दो दो सौ चांदा किए हैं सब ट्रांसफार्मर खरीदने के लिए तो बिजली नहीं आ रहा है क्या करेंगे लाइनो ना खे हर हमार बिजली बिल आए है तो हमारे कैसन कर अब कहाँ का हो अब तो के हमें तनिक सोचे विचार है कितना बिजली बिल आए है आठ सौ पचपन एको दिन निजो ऋण बाई ऋण दे की और कल के बिजली बिल दे मैंने यह समस्या पर वीडियो बनाई और 18 जुलाई 2014 को समुदाय के बीच स्क्रीनिंग किए जिसमें लगभग 45 महिलाएं और पुरुष शामिल हुए वीडियो देखने के बाद चर्चा हुई और साथ ही साथ कार्यपालक अभियंता विद्युत बोर्ड के नाम से आवेदन भी तैयार किया गया बिल अलग तो बिल के रद्द करे के लिए कैसन रद्द करब से गांव गाँव में आज बैठकी कही रही और एगो चिट्ठी बनाई बिजली विभाग अभियंता विद्युती बोर्ड विभाग थी कमरा में घबरा तो गए तीन चार बार शांति के साथ फिर बहुत मुश्किल से एक दिन एसडीओ से मुलाकात हुआ क्योंकि वहाँ एसडीओ नहीं रहते हैं तो हम लोग इधर उधर पटक जाएंगे इधर और उधर होते रहेंगे कामरा में एसडीओ रहें रहेंगे ही नहीं उस टाइम हम लोग गाँव में फिर दोबारा मीटिंग करने के बाद तार उर फिर हम ही लोग खोजे खोजना पड़ा और ट्रांसफार्मर लाने के लिए हम ही लोग गए कामरा फिर बिजली का तार नहीं था बिजली का तार हम लोग खुद ला के लगाए हैं पोल खूटा भी नहीं था पोल खूटा ढो के लाए हैं पूरा कंधा से फिर इधर उधर तार खोज के लाए हैं पोल खूटा भी ट्रांसफार्मर लगवाए हम ही लोग उसमें भी काम किए ट्रांसफार्मर लगाने के लिए हम लोग को अपना ही काम करने पड़ा फिर मिस्त्री को लाने के लिए हम लोग जाके लाए हैं सब का दिक्कत रहे अब तो बिजली बाती अलग होले सब कर सुविधा हुआ थे छऊ मान के पढ़े के लिखे कर सब कर कमे के भात तिया रांधे कर सब कर सुविधा हो खुश है सब छऊ मानो खुश है सजरा छपेड़ तीन भैते एक दिन सुबह के समय नए घरों के फसल तो में निकल पड़े गरम गरम बिजली नहीं आए रहे सही खान बिजली बिल आए रहे कि आठ आठ हजार आठ सौ सन्तावन रुपया से माना माफ हो गलक से कर ले हम रहो खुश आही अभी तो तार भी लग गया है और ट्रांसफार्मर भी लग गया है बत्ती जल रहा है इसलिए हम लोग सब कोई खुश है और इधर से हम लोग शांति कुमारी वीडियो रिकॉर्डर को धन्यवाद देना चाहते हैं बिजली विभाग के एसडीओ नवीन कच्छप जी को वीडियो वॉलेंटियर की ओर से धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने इचागुट्टू रंदा टोली गांव के तीस लोगों के अवैध रूप से आ रही बिजली बिल को माफ़ किया और गांव में बिजली पहुंचाकर रोशनी प्रदान की जिनके प्रयास से मेरे समुदाय के समस्या को दूर करने का काम किया अतः आप तमाम वीडियो देखने वालों से हम अपील करते हैं कि बिजली विभाग के एसडीओ नवीन कच्छप जी को nine four seven one three two four five nine six पर कॉल कर धन्यवाद दें मैं शांति कुमारी बड़ा एक प्रखंड कामरा जिला गुमला झारखंड से इंडिया अनहट के लिए